No, why? Какой ебу, сука? Куля тут так мало, это наша точка, блядь. Ты выялся этим, пизды дал. Skip it up and down up.